မွတ်စလင်တဦးဟာကွယ်လွန်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလဲလူတွေအတွက်ကိုအကျိုးရှိမဲ့အရာပြုလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားချက်လည်းပါတယ်